Queremos de compartir el mensaje del corazón del mundo. Sie sind Gesandte eines uralten Volkes, den Aruaca, aus der Sierra Nevada in Kolumbien. Sie sind die Priester und die Hüter ihrer uralten Tradition und noch direkt mit dem Ursprung der Schöpfung, den sie Aluna nennen, verbunden. Muchas veces se habla de un árbol, o desde, se habla de los animales, desde una oficina, desde un aire acondicionado, desde ahí con todas las comodidades, con puro aparato y cable por aquí, por acá. Si no, hay que ir donde está el bosque, hablarle al bosque, hablarle a los animales, hablarle a las montañas, hablarle al aire, na Eso es paz y es amor con los árboles, con las plantas. Cuando vimos que estos hermanos sembraron el árbol de la paz, nos dimos cuenta que ellos están por el camino correcto. Y si nosotros somos conscientes de esa espiritualidad, podemos llegar a la gran transformación que la humanidad necesita. El gesto o la voluntad de plantar un árbol, nosotros lo entendemos, es plantar la vida. Y allí estamos sembrando un futuro para las nuevas generaciones y que en el mundo entero la sociedad plantaran este árbol en cada uno en su corazón con una verdadera intención de la paz interna. Duni.